रोज खाएंगे नेपाल में बस जाएंगे अब ठीक है असर अब करता मेरी राहत तो आंखों में मैं खोने लगा तेरी बातों से कुछ होने लगा तू ही मेरी जिंदगी पहली तो मुझको याद नहीं तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है सहलो ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਬਣ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾ ये तुम्हारे लिए कुछ लाइंस लिखी थी सुनना ध्यान से मैं देखा तेरी टिकटॉक दो सौ बार कुड़े मैं देखा तेरी टिकटॉक दो सौ मुझको मिल गया है सत्या जिसे देख कर मैं भूल सारी दुनिया वो वो वो अजनबी वो अजनबी जो देखे दूर से फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया सेकंड टाइम में लव हो गया हेलो हेलो कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं हाँ जी क्या सेवा कर सकते हैं आपकी तीन घंटे से मेरा नेट नहीं चल रहा है बताइए आप मैं क्या करूँ तीन घंटे से नेट नहीं चल रहा है ओके ओके तो मैडम घर का काम कर लो ना फिर कोई हाँ